inini ndonzi kudzodza kambani inonzi alumberlog manufacturing taane makore anosvika 14 tiri mubasa rekumanufacture macaskets nemacoffins mr kudzodza riri sei bhizimusi ya bhizinesi harisi kumbofamba zvakanaka rakadzikira chaizvo kana muchiti takadzikira mr kudzodza munorevei Ah, ah, mamiriro akaita um, ikonomi yedu ndeyekuti vanhu havana mari zvino vanongomhanyira zvinhu zvakachipa kune maroad side e, manufacturers ndokwavanongonotora zvinhu zvinenge zviri maybe substandard saka e, eh, kunoko havazosvika maroad side manufacturers aya mareva ndivanani vanhu vakaretrenjwa mumakambani akavhara saka vanozongogumawo vakungogadzirawo zvinhu zvavo vari parutivi pemugwagwa kuti vaone zvinovabatsira There we have it. For an economy to blossom, we need the formal sector. But however, Our economy is being swallowed by the informal sector.